Звезд стоит на ровном месте Это как икона или крест И пускай стоит еще лет двести И оно никак не надоест А мои вопросы нет ответов Словно сам себе их задаю Ни запретов нет и нет советов Иногда себя не узнаю Зеркала хранят свое молчание Только дань сбывшихся надежд И свое Красил и зеркало без волны Тайны сохраняет как свои Невозможно как-то самовольно Никнуть недров таинства твои Может так и надо жить в молчании Сохраняя чужие тайны все Словно не написано в романе Изначально чей-то виден свое молчание Сколько тайн не сбывшихся надежд И в своем молчании обещания Зеркало никак не надоест И может быть наступит час, когда Я не увижу в зеркале зеркала Зеркала молчат и без сомнений Доверяться можно зеркала Зеркала хранят свое молчание Сколько тайн не сбывшихся надежд И в своем молчании обещания Зеркало никак не надоест И может быть наступит час, когда я не увижу в зеркале себя.